αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά πώς μπορούμε να εισάγουμε φωτογραφίες ή εικόνες στο Picasa, πώς μπορούμε να τις οργανώσουμε και τέλος πώς μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής υπάρχει μία σειρά από εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να εισαγάγουμε και να οργανώσουμε τις φωτογραφίες μας. Για να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της εισαγωγής φωτογραφιών θα δώσουμε ένα παράδειγμα για εισαγωγή φωτογραφιών από συσκευή iPhone. Πατάμε το κουμπί εισαγωγή, διαλέγουμε την εισαγωγή φωτογραφιών από τη συσκευή iPhone που είναι συνδεδεμένη μέσω USB καλωδίου με τον υπολογιστή μας. Επιλέγουμε ποιες από τις φωτογραφίες θα εισαγάγουμε στον υπολογιστή μας επιλέγουμε τον τίτλο του φακέλου στον οποίο θα εισαχθούν οι φωτογραφίες στον υπολογιστή μας και τέλος πατάμε το κουμπί εισαγωγή επιλεγμένων φωτογραφιών. Για να εισαγάγουμε φωτογραφίες από μια web κάμερα, επιλέγουμε το κουμπί με την κάμερα. Απευθείας ανοίγει το παράθυρο της καταγραφής από τη web κάμερα. Εισαγάγουμε φωτογραφίες ή βίντεο κατευθείαν από τη web κάμερα που υπάρχει στο φορητό υπολογιστή μας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στον αντίστοιχο φάκελο στον υπολογιστή μας. Πατώντας το βελάκι μπορούμε να οργανώσουμε τις φωτογραφίες μας. Έτσι εμφανίζεται το μενού επιλογών ταξινόμησης κατά ημερομηνία, πρόσφατες αλλαγές, μέγεθος, όνομα, ακόμα και για αντίστροφη ταξινόμηση των φωτογραφιών. Επιλέγοντας τα δύο κουμπιά από το μενού, αλλάζουμε τον τρόπο παρουσίας της δομής των φακέλων από επίπεδη σε δομή δέντρο. Τέλος, χρησιμοποιώντας το έξυπνο φιλτράρισμα, μπορούμε να διαλέξουμε μόνο τις φωτογραφίες που έχουν σημανθεί με αστεράκι, μόνο τις φωτογραφίες που περιέχουν πρόσωπα, μόνο τα βίντεο, μόνο τις εικόνες με γεωγραφική αναφορά ή χρησιμοποιώντας το slider φωτογραφίες με συγκεκριμένη χρονολογική αναφορά. Στην σε IP υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των φωτογραφιών. Επιλέγουμε με ένα διπλό κλικ τη φωτογραφία που θέλουμε να αλλάξουμε. Πατώντας διπλό κλικ, η φωτογραφία μπαίνει σε κατάσταση επεξεργασίας. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία φωτογραφιών βρίσκονται στο αριστερό μέρος του Picasa στην κατάσταση επεξεργασίας. δίνονται τρεις ομάδες εργαλείων επεξεργασίας. Οι συνηθισμένες διορθώσεις, η ομάδα λεπτομερώς ρυθμισμένος φωτισμός και διορθώσεις χρωμάτων και τέλος η ομάδα διασκεδαστική και χρήσιμη επεξεργασία εικόνων η οποία έχει τρεις διαβαθμίσεις. Η ομάδα εργαλείων επεξεργασία συνηθισμένε διορθώσει μπορεί να κάνει ενδεικτικά περικοπή, ευθυγράμμιση, διόρθωση κόκκινων ματιών, αυτόματη ρύθμιση χρώματο, ρετουσάρισμα ή εισαγωγή κειμένου. Η ομάδα εργαλείων επεξεργασία λεπτομερό ρυθμισμένο φωτισμό και διορθώσει χρωμάτων δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί το φω, οι σκιέ ή η θερμοκρασία του χρώματο. Τέλος, η ομάδα εργαλείων επεξεργασίας, διασκεδαστική και χρήσιμη επεξεργασία εικόνων έχει τρεις διαβαθμίσεις, οι οποίες δίνουν πολλές επιλογές από την όξυνση μιας φωτογραφίας και αλλαγή του κόκκου του φιλμ, την εφαρμογή διαφόρων φίλτρων ή την ενίσχυση του φωτός σε μια φωτογραφία και τη δημιουργία διαφόρων επιλογών στην επεξεργασία φωτογραφίας. Τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα αυτόματα με τις φωτογραφίες που έχουμε επιλέξει. Επιλέγουμε όσες από τις φωτογραφίες θέλουμε να ενσωματώσουμε σε μια ιστοσελίδα. Από το μενού φάκελος επιλέγουμε εξαγωγή ως ιστοσελίδα HTML εμφανίζεται το παράθυρο που μας επιτρέπει να επιλέξουμε τις ρυθμίσεις για την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί αυτόματα. Πατώντας το κουμπί εξαγωγή, δημιουργείται η ιστοσελίδα αυτόματα και ένα παράθυρο περιήγησης ανοίγει, όπου φαίνεται το αποτέλεσμα.